discreto e sincero, un nome specchiavo do carattero. E mente, e mente. convento dopo tanta, tante battaglie. Sin andalu a circa